рычагдын тең салмактуулук эрежелерин колдонуу менен дагы бир жөнөкөй механизмдин блоктун аракетин түшүндүрүүгө болот блок бул о чекитинде октун айланасында айланышы мүмкүн болгон арыкчасы бар дөңгөлөк арык аркылуу трос өткөрүлөт мындай блок туруктуу деп аталат анткени анын огу көтөрүлбөйт жана түшпөйт туруктуу блокту ийиндери бирдей болгон рычаг катары кароого болот ао барабар ОБ. б тең салмактуулук эрежеси боюнча блокко берилген күчтөр да бирдей башкача айтканда F барабар P. демек мындай механизм кубаттуулукту камсыз кылбайт бул ыңгайлуулук үчүн колдонулат анткени жүктү өйдө көтөргөндөн көрө ылдый карай күч колдонуу менен блоктун тросун тартуу оңой күчтү жогорулатуу үчүн кыймылдуу блок колдонулат кыймылдуу блоктун огу блоктун өзүнө бекитилген салмак менен көтөрүлөт же түшөт кыймылдуу блокту P жана F эки күч колдонулган рычаг катарында кароого болот рычагдын айлана турган чекити бул учурда а Ийин күчтөрү тийшелүүгө жараша ао жана аб барабар OA колу AB колунун жарымы болгондуктан B күчү F күчүнөн эки эсе көп башка сөз менен айтканда кыймылдуу блок күчү эки эсе пайда берет